يعني أسمع حكي بأنه يريد يتوجهون لإيران ياخذون ايران. زين اذا كان قبول لايران اذا طبيتوا ايران كان لهم يزورون؟ ايران؟ ايران لو قلت لك يعني هي ايران ما اعرف بس ما اعتقد يعني ما يخليهم ما ما يخليهم يتوبون. ايه لأن يعتبروهم بالنسبة لهم ما رافضة مرتدين أي قرآن زين اللي يقول لا إله إلا الله مسلم كافر يهودي شلون يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم زين الشيعة يقولون إيرانيين ما يقولونها؟ أه، ما عندهم إيرانيين يقولوها اي لا شيء يعتبر يعتبروه بالنسبه لهم تفكيرهم يعني تفكيرهم بانه هو ما ما تنقبل التوبه مالتهم حتى اذا ينطق الشهاده ما بانه هو جاي بانه ايران مرتدين رافضين اي ومو اسلام ايرانيين ايه يهود زين آه، انتم تعتبرون قاتلون اليهود ايه ليش ما ليش ما رحتوا تقاتلون اليهود باسرائيل؟ ما اعرف الفكره يعني اللي هم جايين بها جايين هم ما جتني تعليمات مثلا نروح لليهود لاسرائيل هم جايين قلت لك هدفهم تخريب لو يجيك واحد ايراني قدامك شو يسوي؟ لو كان يجيك هسه يجيك واحد ايراني شو يسوي؟ شو اسوي له؟ إيه. اذبحه هسه؟ ايه ليش؟ انا قلت لك هو اذبحه و...